Hey yo boys, tell me boy, Droga, é o Felp de novo, fei. É o VIP. Golpe de novo, feio. É VIP.